сакаме оваа тортура која што ми се случува, затоа што сакаме младите да се останат од своите татковини овдека да просперираат, а не да бегаат надвор од државата да барат да се борат за подобро утре. Затоа што сакаме слободно да се движиме по улиците, сакаме да бидеме заштитени од полицијата, а не да бидеме тепани, малтратирани. Затоа што сакаме да си го исказа, да си го правото на, на слободно изразување да го искористиме овдека поради тоа што сакаме нормален и правен, функционален, правен, правен систем. Поради тоа што нашиот другар е во притвор, а не е, не е виновен. Сигурни сме.